Coa proclamación da Segunda República, houve un desenvolvimento de un denso tecido asociativo. A CNT foi probablemente a central sindical que tivo un crecemento máis rápido e intenso. Aparece o Sindicato de Oficios Varios da CNT de Noia e abandona a UGT, o antigo Sindicato Mariñeiro Protección Obreira de Porto do Son, para se incorporar á CNT. Constitúese o Sindicato Agrario de Oficios Varios de Lousame, e o Sindicato Mineiro aumenta a actividade sindical e practica a solidaridade con traballadores presos ou en conflicto. É o caso do Fondo Solidario de 36,35 pesetas enviado aos traballadores da construcción da Coruña que estaban en greve pedindo a seis horas de xornada laboral. Enrique Fernández Maneiro é detido e procesado, provocando unha protesta de todo o persoal da mina que marchou en manifestación a Noia para protestar diante do Concello. Colabora co financiamento do monumento dedicado á columna Sanfins, na loita pola liberdade, onte e sempre. Música